Franco Armani el arquero. Gonzalo Montiel. Pesela y Lisandro Martínez los centrales. Marcos Acuña a la izquierda. Con Guido Rodríguez hoy titular. Ezequiel Palacios, Papu Gómez, Lionel Messi, el Kun Agüero y Ángel Correa. Los 11 de Scaloni. Carlos Lampe en el arco. De Jarano, Aquín, Fusino y Roberto Fernández, el Lionel Justiniano, donde a la derecha juega Saavedra, Ramiro Vaca, izquierda Céspedes, el 25 Chura, el 18 Gilbert Álvarez, los 11 César Farías. rumbo al campo de juego, aquí los tenemos, bolivianos y argentinos en el césped, se nos viene el himno de ¡Bolivia! de Messi. El capitán de Bolivia es... El número 6. Esperamos la orden del árbitro colombiano. Ya vivimos, sentimos, disfrutamos. Aquí en Teis Sport jugaba Agüero tras Lacios. La salida de la Argentina con Pesela. Giraba Ángel Correa la primera infracción del partido. una apenas 30 segundos. Gran pase para Papu. Tiene el primero de Argentina con Agüero. El rebote Ángel Correa. ¡Lampe! Estupenda doble respuesta del arquero exigido Messi. Así está el capitán argentino. Messi. Sigue Lionel. La deja corta. Excelente Lampe. Primero contra Agüero le fue al cuerpo. Después primero no supo dónde estaba. Y lo que parecía gol de Correa otra vez fue... Agá, Magá tocó de primera para Messi. Le empaló Messi. Tiene el gol el Papu. ¡Gol! ¡Gol! tiempo. Argentina 1, Bolivia 0. El Papu Gómez, el Papu Dance. Abre para el huevo. Allí está Marcos Acuña y este es el Kun Agüero. Traba, lucha y gana. Viene para Messi. Tiene el gol. Que Suelve entre dos. Con imaginación. Lo vio con el campo visual. Sin tira pinta esta noche una actuación de entrada que puede ser de esas bárbaras. Ah, la pelota es de Correa y este Messi Sigue Lionel. Levanta Messi. Esto es arco. A veces deja pasar la selección, a veces por lo físico. Ahora Messi. A veces por lo físico, a veces porque el rival empuja, otra vez porque defiende Lacios. Lejos lo marca Roberto Fernández a Correa. Correa lo hace muy bien. El Papu Gómez. El pase para Güero. Volvió a ver offside. Tiro libre por, por distintas razones. Hoy es uno para para alargar ese, esos ratos de interés. Y ya la juega con el Papu Gómez. Palacios, falta de Saavedra, tiro libre, pelota, Palacios. El pase largo para Messi Lampe. Guido, y este es Messi. Va Messi, casi filtra el pase. Oh, y Messi va a buscar la devolución. Sigue el Papu, enganchó. Cobró penal el referee, no te lo puedo creer llenó la cancha de, pase de Argentina. Después en el último, Se va a adelantar Lionel así va Messi. Messi, Messi, Messi. ¡Gol! El penal y esta ejecución. Viene un costado rompe el récord con 148 partidos y se convierte en el jugador que más veces vistió la camiseta de la selección argentina en toda... a uno Messi, otra vez de penal, casi su tónica. Ezequiel Palacios, el rechazo ahora de derecha de Correa, le queda el Kun Agüero, de zurda el Kun, devuelve Cusino, la baja Messi, el Papu y Messi para los goles argentinos. La pelota le queda al Papu Gómez, al Papu Dance con gol de Alejandro Gómez. La Argentina se ponía 1-0 y hace un instante Jarano se adelanta Bolivia. De zurda remata el remate de Chura. Muy buena respuesta de armar el área Montiel. Va Agüero. Pasa Acuña. Arco. Otra vez fenomenal. Ángel Correa giró, tocó. Viene para Lionel. Le pega, no. Enganchó Messi. Busca Messi. Correa. No llega. Y por arriba Messi. ¡Gol! ¡Gol! Ah, también esta imagen. Agüero, cabeza levantada. Esto le genera unas dudas a las defensas rivales. Vamos, Angelito, vamos, viene para Kun. A ver qué hace Agüero. Arco. Sigue faltando el Agüero. Casi que no tiene rival. La pinchó. Fantástica el Kun Agüero. La acarició de zurda para una parábola perfecta Messi. Tira. Comienza a hacer goles. Y esto es bueno para la confianza de Messi y compañía. Corre Agüero. El Kun. Cerca el Con contundencia, con determinación con búsqueda permanente. Justiniano se manda el capitán. Picachura, Picachura, viene el rebate al arco, gol de Bolivia, descuenta. De primera Álvarez, Domínguez, Julián Álvarez falta. Tiro libre para la Argentina. Ahora Argentina 3, Bolivia 1, Erwin Saavedra, el autor de gol. Buen gol de Bolivia, que lo único que había encontrado había sido... Derecha Montiel, sigue Lionel. Messi para Cuña, viene el centro para Lautaro. Le queda el gol a Montiel de de desvío, Lautaro, gol. de Messi Acuña, Acuña en su típica jugada, ese pase hacia adelante que de Correa y de Papu Gómez, habilitadísimo Acuña, acá también Lautaro, esto pudieron haber ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentina! Momento justo. Buena lectura de Acuña, buen partido de Acuña, siempre al frente, siempre ganando su sector, no llegó. Se la va a mover cortita, allí va Messi al palo, Lampe, rebote, la jugó atrás, tira el gol, remata Domínguez al arco, Lampe con suspenso. Terra la 3, 6, 6 jugadores argentinos en el área, o siete, creo que un séptimo respaldando el avance. Y el tiro de esquina para la Argentina cerca del quinto. Y había habido un comentario, un mínimo, unas mínimas palabras de...